temas que que llegue primero el elefante gana. Pero por aquí no me vas a dar vueltas. <laughs> No que iba a nada. <laughs>